Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я покажу вам несколько гимнастических упражнений. Конечно же, мы начнем с разминки. Вы знаете, наверное, все разминку. Но я вам покажу еще немножко. Сначала у нас... Сначала у нас побег на месте. Немножко побегали, можно и попрыгать. Немножко разомнем наши стопы. мы сегодня будем делать много упражнений со спиной, немножко разомнем спину. Чтобы размять спину, мы поделаем несколько раз лодочек. Держим около 10 секунд. Повторяем это упражнение 10 раз. Разомнем еще одним упражнением спины. Прогибаемся назад чтобы сделать это упражнение, это как лодочка. Ноги можно сделать пошире, а можно поуже. Поуже это посложнее. Чтобы сделать это упражнение, мы должны руки подсунуть к ногам как можно дальше. Подложить. Дорогие друзья, сейчас мы посмотрим еще раз шпагат ставим ногу, чтобы пяток у нас была к потолку. И разъезжаемся, где мы более пружиним. Кто расширяет наш шпагате, может понагибаться в передней ноге. Кто лежит с маком к ноге, может понагибаться назад. Покажу вам еще раз на укрепление, на закрепление нашего элемента, как правильно садиться на продольный шпагат. Поперечный шпагат. В гимнастике он называется продольный. Раздвигаем ноги как можно шире, а чтобы не сесть углом. Садиться лучше сверху. Раздвигаем ноги, ставим руки как ноги в первую позицию. Ставим и начинаем разъезжаться. Кто же спокойно сидит на поперечном шпагате, наклоняйтесь вперед. Спокойно лежите, понаклоняйтесь к правой и к левой ноге. Сначала просто, а потом через плечо. А если вы спокойно лежите даже так, попробуйте взять через плечо. Вот так вот я тянусь. Чтобы сделать этот шпагат у стенки, надо поставить ногу, самую удобную стенку, к которой он подойдет. Я держусь об подоконник. Вам может помочь мама или папа, или сестра. Ставим ногу как можно ближе к нашей, а, ту ногу, которую вы собираетесь тянуть. Мы ставим кверху, а ту ногу, которую вы потянете попозже, мы ставим как можно ближе к стенке. Поднимаем как на пассе. Поднимаем. Можете согнутый, а можете прямой. Потихонечку, пружинистыми движениями, мы пытаемся прикоснуться всей нашей ногой к стене. Еще раз. Ну, подожди. подожди. Я сам покажу снова колесо. Червячок. получилось. Ну-ка, давай еще раз. Подожди. А давай. Надо как-то пройти. заключение мостик. Обязательно ставь лайк и подписывайтесь на наш канал. Также у нас есть другие каналы. И на них тоже подписывайся.